Halo teman-teman Kita unboxing lagi ya Ini masih seri 8 in 1 ya Ini ada 98 piece Nomor serinya 103285. Dan ini nanti jadi senjatanya ya teman-teman Oke langsung kita buka dan rakit ya teman-teman Selamat menonton